საპარლამენტო უმრავლესობას აქვს ვალდებულება გახსნას ხდომა. პროტესტის ფორმას ვინც იყენებს, მე სანქციების მომხრე არ ვიქნებოდი. მე არ მიმაჩნია ეს არგუმენტი არც წონად არგუმენტად და არც მაინდამაინც კვალიფიციურ არგუმენტად, თუმცა ეს მათი უფლება არის. მე ოპოზიციაში ყოფნის პირობებში და რესპუბლიკური პარტია სხვანაირად მოიქცეოდი და არგუმენტები გვექნებოდა უფრო წონად.